Ok, finiti i festeggiamenti di Capodanno mi sono messo a cercare per tutta internet delle cose per voi. Sono anche andato nella sede di Milano di Google Italia, dove tengono traccia di tutte le vostre ricerche, anche quelle che fate con la modalità anonima. Beh. Ma niente, ad alcune domande non c'è risposta. Per fortuna arrivo io, con la nuova web serie del 2019, che mette in pausa i wikivlog per far spazio a quello che Google non sa, presto in formato verticale sui vostri smartphone.